हेलो फ्रेंड्स तो हम बात कर रहे हैं आज ए, मेरी सेकंड वीडियो के अंदर जिसमें कि मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स में चाहता हूं कि सभी लोग कंप्यूटर सीखें क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर हमारा एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम कोई बिजनेस जॉब कुछ भी करना हो तो हमें कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो इसी ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने एक प्रण लिया कि मैं उन लोगों तक भी कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाऊं जो लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे देश में इस भारत देश में बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं पर उनके पास नॉलेज लेने के लिए आज भी वो साधन उपलब्ध नहीं है तो इसी चीज़ को लेते हुए मैं मेरा second chapter M S paint उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि right click properties of mouse बस वो वीडियो मेरा फर्स्ट था तो उसमें थोड़ा क्वालिटी में डाउन और अप चला गया है तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करें लेकिन अभी मुझे आप लोगों से एक सपोर्ट भी ये भी चाहिए कि आपके आसपास वो लोग जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग कोई हो जिनको इस एज में कंप्यूटर जानना काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना अच्छा लगता है उसकी वजह से वो कहीं कुछ ना कुछ करियर में भी पीछे हैं कुछ ऐसे पर्सन जो कंप्यूटर जानना चाहते हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कंप्यूटर ये शिक्षा देना मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उन ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मैं शुरू करता हूँ अपना सेकंड चैप्टर जो कि है एम एस पेंट के बारे में तो एम एस पेंट इसे शुरू करने के लिए इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये एक इनबिल्ड फैसिलिटी होती है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम एम एस पेंट बोलते हैं उसको शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पर पेंट लिख सकते हैं जो कि एक हमारा सर्च बॉक्स है उस पर हम पेंट लिख के लिख सकते हैं और हमारे यहाँ पेंट का एक एप्लीकेशन आएगा उसको हम ओपन करके तो ये ओपन हो जाएगा ओके ये शॉर्ट की है इसको ओपन करने के लिए सेकंड ऑप्शन हम लोग विंडो पर जाते हैं और यहाँ पर पेंट को सर्च कर लेते हैं और जो हमें पेंट ऑप्शन मिलता है लिखा हुआ उसको हम ओपन कर लेंगे एम एस पेंट जो है वो हमारा विंडो एक्सेसरीज के अंदर फोल्डर के अंदर आता है और यहाँ पर ये पेंट का ऑप्शन है यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और हमारा पेंट ओपन हो जाएगा तो दोस्तों पेंट एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बेसिक कोर्स का जिसमें कि हम लोग माउस को एक्चुअल में यूज़ करना सीखते हैं माउस के कर्सर को किस तरह से यूज़ करना है माउस में किस तरह से हम लोग परफेक्ट हो सकते हैं माउस मूव कराने में पॉइंटर के लिए तो इन सभी चीज़ों के लिए एम एस पेंट का ज़रूरी है और एम एस पेंट वो बेसिक नींव है जिसपे हम लोग अपना एक कला चित्र भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं पेंट को आप यूज़ करेंगे तो इसका एक वाइड यूज़ आपको करियर में देखने के लिए मिलेगा बहुत सी जगह पर हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से यूज़ करना सीखें इसके बारे में जानो और एम एस पेंट इसमें मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एक हमारे सामने जो स्क्रीन ओपन है इसमें जो ऊपर ये दिख रहा है एंड टाइटल पेंट जहाँ लिखा हुआ है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं इस टाइटल बार के ऊपर यहाँ पर राइट में तीन ऑप्शन दिए हैं एक माइनस सिंबल है जिसका मतलब है मिनिमाइज एक टू बॉक्सेस दिए हुए जहाँ पर लिखा है स्टोर और एक क्लोज क्लोज को सभी लोग जानते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा स्टोर का मतलब जो मुझे फुल स्क्रीन पर मेरा ये एम एस पेंट ओपन है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिस्टोर हो जाएगा यानी कि मुझे पीछे का स्क्रीन दिखाई देगा और मुझे फुल स्क्रीन पे काम करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इसका शॉर्ट की भी है old X and old old X में करता हूँ तो ये रिस्टोर हो जाएगा खैर नो प्रॉब्लम शॉर्ट कीज के बारे में हम बाद में जानेंगे अभी हमें एम एस पेंट के बारे में जानना है तो एम एस पेंट पे ऊपर अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है इस पेंट पर हमारे पास जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक फाइव पॉइंट्स थ्री पॉइंट्स दिख रहे हैं एक इस तरफ जहाँ पर आप पॉइंटर देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंड इस कॉर्नर में राइट बॉटम कॉर्नर और एक middle bottom corner last middle centre में देख रहे हैं आप ये वाला तो इनका मतलब है जैसे कि अगर मैं कर्सर को देखो यहाँ पर रखता हूँ पेज पर तो ये एक बिंदु दिखा रहा है पॉइंट दिखा रहा है इस पॉइंट से मतलब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लिख सकता हूँ जैसे like a pencil okay like a brush और अगर मैं इस पॉइंट को इन पॉइंट्स पे ले जाता हूँ तो ये सिंबल चेंज हो जाता है इसका मतलब है ये इसको स्ट्रेच करेगा इस पेज को बड़ा करेगा मैं यहाँ से पेज को खींच के बड़ा कर सकता हूँ माउस के फर्स्ट क्लिक को मैं प्रेस करके रखता हूँ और इस पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ये पेज मेरा बड़ा हो जाएगा तो उसके हिसाब से मैं पेज पेज को बड़ा कर सकता हूँ अब पेज को मुझे कितना बड़ा चाहिए वो साइज़ देखने के लिए वो यहाँ पर दिखा रहा है पिक्सल्स में देखिए one three two into five four five five four pixels में दिखा रहा है इसको छोटा करता हूँ तो देखिए आपका पिक्सल्स कम होता दिखा रहा है नीचे यहाँ पर विर्थ और हाइट अं, आपको कम होती नजर आएगी ठीक है तो ये पेज को बड़ा और छोटा करने के लिए विर्थ है जो कि आपको पिक्सल्स में यहाँ पर दिखाई देगा तो अभी हम एक नॉर्मल पेज पर काम करते हैं कि फुल पेज ले लेते हैं एंड उसके बाद हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं सामने देखिए अं, यहाँ पेस्ट लिखा हुआ है ऊपर फाइल होम व्यू लिखा हुआ है ये जो फाइल होम और व्यू लिखा हुआ है ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार मेन्यू बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ ऑप्शंस फाइल के अंदर ऐसे हैं जो कि हमें हर जगह यूज़ करने के लिए मिलेंगे चाहे वो एम एस पेंट हो चाहे वो एम एस वर्ड हो चाहे वो पावर पॉइंट है और और भी एप्लीकेशन तो फाइल में बेसिकली जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इनका यूज़ करेंगे लेकिन फर्स्ट हम अभी यूज़ करते हैं पेंट के टूल्स का अब पेंट्स के टूल्स के लिए बेसिकली हमारे पास सामने टूल्स दिए हुए हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टूल्स लिखा हुआ भी है और ये दिख भी रहा है है ना आपको दिख रहा है ना यहाँ पर टूल्स और बने हुए हैं एक पेंसिल है एक फिल कलर लिखा हुआ है फिल विद कलर इसको हम एक बकेट की तरह देखते हैं कि इसमें से कुछ गिर रहा है तो कलर की लाइक एक कलर कुछ गिर रहा है तो एक ए लिखा हुआ ये हमारा टेक्स्ट है एक इरेजर है और एक पिन ड्रॉप है पिक इसको हम पिकर बोलते हैं एक पिक पिक ड्रॉप दिखता है ना जो कि एक मेडिसिन के साथ भी आता है बेसिकली उसका यूज़ क्या होता है कि कलर को पिक करता है और एक जूम है और जूम मैग्नीफायर जिसको हम जानते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे जूम में दिखाई देगा ठीक है और ये फोर से फाइव टाइम में क्लिक करके इसको जूम कर सकता हूँ इससे ज़्यादा वो नहीं होगा और इसका एक शॉर्ट की भी है आप कंट्रोल बटन प्रेस करके कंट्रोल बटन कीबोर्ड में आपको दिया हुआ है बॉटम में आपका सबसे लास्ट बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में दिया होगा control C T R L अगर मैं उस बटन को प्रेस करके रखता हूँ और माउस का व्हील में बड़ा माउस के व्हील को मैं मूव करता हूँ व्हील मतलब जो माउस के बीच में एक आपका सर्कल जैसा एक पॉइंट दिया होगा जो कि एक पहिए टाइप है उसको मैं मूव करता हूँ तो मेरा पेज जूम और अंजूम होगा ठीक है मैग्नीफाई उससे होगा यानी कि कुछ हमने अगर मुझे सपोज इसके बीच में कहीं पर कुछ ड्रॉ करना है और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल सटीक रहे तो मैं उस पर जूम करके जूम करके मैं उसको उस पर मैं काम कर सकता हूँ बेसिकली मैग्नीफायर का यही इस्तेमाल है मैं जूम करके अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँगा देखिए तो बिल्कुल सही से मैं कर पाया तो जूम का एक अच्छा महत्व है एक यूज़ है इसके अंदर तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे इन टूल्स की जिसमें कि एक पेंसिल है एक बकेट है एक ए लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स एक इरेजर है पिकर है एंड मैग्नीफायर है ये छह टूल्स हैं जो कि जिनके थ्रू हम बेसिकली पेंट के अंदर काम करते हैं इरेजर मैग्नीफायर को मैंने बताया आप कैसे यूज़ करेंगे इरेजर को हम आप जानते ही हैं इरेजर का काम होता है रब करने का मिटाने का तो मैं माउस के जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके और मूव करूंगा लाइन के ऊपर तो ये इरेज हो जाएगा ओके और मैं इसको इरेज कर देता हूं चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं एक इरेज करने का ये तरीका है ठीक है इसमें हम इरेजर को कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं इरेजर का साइज ठीक है तो ये हमारा इरेज हो गया तो हम देख सकते हैं कि हम इसे इरेज कर सकते हैं पेंसिल का जो यूज़ है आप सब जानते ही हैं ये पेंसिल जिससे हम अभी काम कर रहे थे वो एक ब्रश था और यहाँ पर हम पेंसिल को लेके लाइन ड्रॉ करने जो हम पेंसिल से काम करते हैं कुछ भी हमें लिखना हो कुछ बनाना है ठीक है तो उस पर हम काम कर सकते हैं है ना तो पेंसिल का ही बेसिकली यूज़ यही है कि हम पेंसिल से कुछ भी लिखें ड्रॉ करें बनाएं अब देखिए जो आर्टिस्ट होता है उसका पेंसिल पे कितना कंट्रोल होता है है ना और हम लोग पेंसिल से कितना काम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं पेंसिल के साइज़ को भी हम यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन थोड़ा डार्क है और पेन से सिलेक्ट करने के बाद मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये थोड़ा और डार्क है और सेकेंड ऑप्शन लेता हूँ तो ये और डार्क है ठीक है सेम थिंग यहाँ पर लाइन के लिए है और मुझे किस कलर में काम करना है तो वो कलर मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ जिस भी कलर में आपको काम करना है अब मैं उस कलर में यहाँ से काम कर सकता हूँ पेंसिल से ओके एंड सेकंड बकेट अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पर कुछ शेड्स दिए हुए हैं पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ अब डिलीट करने के लिए देखिए एक ऑप्शन हो रहा है तो मैं इरेजर लेके इसको मिटाऊँ इरेज करूँ सेकंड ऑप्शन है मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ जो कि रेक्टेंगल फ्री सेलेक्ट है मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ माउस के साथ लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है उसके बाद ये जो पिक्चर इस बॉक्स के अंदर है वो सेलेक्ट हो गया है उसको मैं उठा के मूव कर सकता हूँ समझ रहे अब मैं इसको उठा के मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ पेंसिल कलर मूव हो रहा है फर्स्ट ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर ध्यान दीजिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये मूव हो रहा है सपोज देखिए इसमें डिफरेंस देखिएगा मैं ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो पीछे का जो पिक्चर है वो गायब हो रहा है यानी कि एक पेज उठ रहा है पूरा ओके और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर मैं अगर यहाँ पर ये एक सेलेक्ट करता हूँ ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन यानी कि मुझे पेज नहीं चाहिए सिर्फ जो मैंने ड्रॉ किया है मुझे वो ही सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए पीछे का ऑप्शन भी अब शो हो रहा है ठीक है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का डिफरेंस यही है अगर मैं ट्रांसपेरेंट को इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं और तब मूव करता हूं तो एक पेपर उठ रहा है पूरा पूरा पेपर ड्रॉ कर रहा हूँ पीछे का बैकग्राउंड हाइड हो जा रहा है क्योंकि पिक्चर के ऊपर पिक्चर मैंने रख दिया है और अगर मैं इसमें ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करके मूव करता हूं तो पीछे का भी दिख रहा है ओके तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि हमें अगर सपोज करिए हम इन बॉक्सेस में जो दिया हुआ है ना शेप्स ये शेप्स ऐसी हैं जिन अब सेलेक्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक डिलीट बटन मैं दबाता हूँ तो ये पूरा पिक्चर डिलीट हो जाएगा इरेज पेज इरेज करने का ये तरीका भी है अब ये जो शेप्स दिए हुए हैं ये शेप्स की हेल्प से हम कुछ भी बना सकते हैं ठीक है देखिए कलर में आ रहा है क्यों क्योंकि हमने लाइन का साइज जो सेलेक्ट किया हुआ है वो उतना साइज का आ रहा है जो कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो कलर आ रहा है अगर मैं लाइन ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और कलर ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ तो ब्लैक ड्रॉ होगा और अगर मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और साइज़ बढ़ा देता हूँ और साइज़ बढ़ा देता हूँ कलर ग्रीन ले लेता हूँ तो अब ये सेलेक्ट होगा ओके समझ रहे हैं अब इसमें एक सर्कल में प्रिंट हो रहा है और अगर मैं यहाँ पर सेकंड कलर को ग्रे ले लेता हूँ उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ तो भी ये हो रहा है समझ रहे हैं यानी कि इस सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है अब मैं इरेजर यूज़ करता हूँ तो देखिए मेरे पेज का बैकग्राउंड क्या है वो यहाँ से शो होता है इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो वाइट बैकग्राउंड ओके तो ये वो कलर वन कलर टू एक कलर वो है जो पेंसिल का है जो मेरे बॉक्सेस का है शेप्स का है और कलर टू जो मेरे पेपर के बैकग्राउंड का कलर है तो कलर वन और कलर टू को आपको सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि आप पेपर का आप ब्रशेज का पेंसिल का कलर चेंज करेंगे तो कलर वन ठीक है मैं ब्राउन लेता हूँ तो ब्राउन होता है पिंक लेता हूँ तो पिंक होता है और अगर आपको पेपर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कलर टू ये सेकंड ऑप्शन है और कलर्स में जो हमारे पास दिख रहा है इसमें से हम कलर की शेड्स भी बढ़ा सकते हैं एडिट कलर में जाके मुझे जैसे कि मुझे ब्लू कलर में शेड चाहिए थोड़ा लाइट थोड़ा ये तो मैं उसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो मेरे पास ये कलर भी यहाँ पर ऐड हो गया है देखिए आ रहा है ना तो ये बॉक्स खाली है मैं यहाँ पर कोई सा कलर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एडिट पे जाके इस शेड में मुझे ये कलर चाहिए और मैं इसको ओके करता हूँ तो ये यहाँ पर ऐड हो गया है तो आप कलर को भी ऐड कर सकते हैं यानी कि मुझे कलर भी मैं इन इनके अलावा कुछ और शेड्स भी ले सकता हूँ तो हम इसको डिलीट करते हैं इसमें एक ऑप्शन और है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट इसमें सेलेक्ट का मतलब है अभी तो ये रेक्टेंगल में और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट में सिर्फ यही डिफरेंट है कि रेक्टेंगुलर में तो हम हमेशा एक रेक्टेंगल में ही सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर सकते हैं इतना डिलीट कर सकते हैं लेकिन फ्री फ्रॉम में मुझे अपने हिसाब से ड्रॉ करना है मैं जितना चाहता हूँ उतना सेलेक्ट करूँगा और उतना सेलेक्ट हो जाएगा अब मैं इसको मूव करता हूँ तो जितना मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही सेलेक्ट हो पाया है ओके तो अब इन दोनों का भी हमें पता चल गया सेलेक्ट ऑल से पूरा पेज सेलेक्ट होगा जिसमें कि आपको पूरे पेज पर सल कर एक सिलेक्शन दिख रहा है इस सिलेक्शन को मूव करूँगा तो पूरा पेज मूव होगा और डिलीट करूँगा तो पूरा पेज डिलीट हो जाएगा तो सेलेक्ट के अंदर जो हमारे ऑप्शन हैं ये क्लियर हो गए हैं डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो हम करना चाहते हैं वो है एक इन्वर्ट सेलेक्शन है इन्वर्ट सेलेक्शन का मीन्स सपोज करिए हम पहले कुछ ड्रॉ करते हैं अब हमने कलर वन लिया ब्राउन कलर ठीक है और इसको ने हमने ड्रॉ किया ओके अब मैंने एक लाइन ले दी और लाइन से मैंने लाइन ड्रॉ की ओके अब लाइन को अगर आपको बिल्कुल सीधा रखना है तो आप शिफ्ट के साथ अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम सीधा लाइन ड्रॉ होगा और अगर आप शिफ्ट बटन जो कीबोर्ड में दिया है उसको छोड़ देंगे तो आप लाइन को किसी ना कितना भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होगा okay up and down right left up and left okay तो ये ऑप्शन भी हमें ध्यान रखना है शिफ्ट के साथ हम कुछ ड्रॉ करते हैं लाइन और समथिंग तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा अब इसमें सब तरह के अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं एक लाइन ये वाला दिया हुआ है इस लाइन का ऑप्शन क्या है मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की उसके बाद मैं इस लाइन को बीच में से कहीं से पकड़ के मूव कर सकता हूँ ओके यानी कि ये line as a rubber band की तरह काम करती है और दूसरी बार क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन फिक्स हो जाएगी ओके तो ये हमने कुछ ड्रॉ किया अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एकदम से पूरा कलर फिल हो जाए तो इसमें ब्रश दिया हुआ है ब्रश से हम जिस तरह का भी ब्रश सेलेक्ट करेंगे उस तरह से हम कलर कर सकते हैं ओके कोई भी कलर लेके हम जो भी ब्रश आप यूज़ करते हैं उससे हम वैसा ड्रॉ कर सकते हैं देखिए एक रिबन की तरह जैसे हम काम करते हैं वो ऐसे रिबन की तरह ड्रॉ हो रहा है तो ये ब्रशेस के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह से काम होगा दूसरा ये बकेट का जो ऑप्शन दिया हुआ है फिल विद कलर इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो हम एक साथ पूरा कलर फिल कर पाएंगे देख रहे हैं जो भी कलर मुझे फिल करना है तो वो मैं एकदम फिल कर सकता हूँ तो इस ऑप्शन का भी हमें मालूम पड़ गया अब इसमें हमने सेलेक्ट किया इसको ओके और अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ इनवर्ट सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन का रिवर्स जो सेलेक्ट किया है सिर्फ उसे छोड़ के बाकी पूरा हम सेलेक्ट कर चुके हैं देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसको छोड़ के बाकी पूरा सेलेक्ट हो रहा है सिलेक्शन में वरना सिलेक्शन में होता क्या है जैसे हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम मूव कर सकते हैं राइट लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इनवर्ट सिलेक्शन कर देता हूं तो जो सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी पूरा सेलेक्ट होगा तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन है ओके अब सपोज मैंने कुछ सेलेक्ट किया और वो मुझसे यहाँ मूव हो गया अब मैं इसको वापस फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ आप जेड प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो ओके हम एक या दो स्टेप पीछे जा सकते हैं ये अंडू सिलेक्शन हमारा होता है ये अंडू सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ भी है ये देखिए हो गया इस पर जाता हूँ तो ये वापस दो स्टेप पीछे जाएगा इससे जाता हूँ तो ये आगे जा रहा है ओके अंडू एंड फॉरवर्ड तो ये दो स्टेप्स हैं तो अब इरेजर हो गया पेंसिल हो गया सिलेक्शन का सब साइज हो गया है मैग्नीफायर हो गया है तो इन्हीं चीज़ों के साथ आप काम करेंगे फिल विद कलर के साथ आप कर, काम करेंगे हमने फिल विद कलर किया कुछ सेलेक्ट किया अच्छा एक ऑप्शन और है यहाँ पर दिया हुआ है आउटलाइन और फिल इनका क्या काम है सपोज करो मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो एक सर सिर्फ आउटलाइंस जो हैं वो कलर में आ रही हैं मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन ना कलर में आए बैकग्राउंड कलर में आए तो यहाँ फिल ऑप्शन है इसको मैं कलर सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूं ये okay solid colour outline colour देखिए देख रहे हैं अब मैं सेलेक्ट कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके बैकग्राउंड का चीज़ हाइड हो रहा है यानी कि मेरा सेंटर वाला कलर जो है ये फिल है इसके अंदर वाइट कलर आ रहा है और मैं इसमें कलर चेंज कर दूं यहाँ पर कलर टू में के अंदर ब्लैक कर देता हूँ उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए मेरा बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है ब्लैक यानी कि मेरा रेक्टेंगल का सेकंड कलर आउटलाइन कलर तो ये मेरा आ ही रहा है जो फर्स्ट वाला है उसको मैं चेंज करता हूँ तो ये रेड हो जाता है इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ ओके तो ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं तो ये colour one and colour two को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अब आप पेंटिंग करिए पेंटिंग करके जानिए और मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको सेलेक्ट वाले तीन एक दो तीन चार ये चारों तरफ पॉइंट्स जो आ रहे हैं इनको पकड़ के मैं मूव करूँगा तो मैं इनको बड़ा भी कर सकता हूँ लाइक के पेज जैसे हम पेज के पॉइंट्स पकड़ के बड़ा कर रहे थे सेम वैसे ही इसको मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूँ मैं इस पॉइंट को पकड़ के खींचता हूँ तो ये नीचे डाउन हो रहा है कॉर्नर पकड़ के कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है अब मुझे इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट ये रोटेट आपको 90 degree 90 degree clockwise anticlockwise flip vertical and horizontal आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं मैं कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं उसको कर सकता हूँ देखिए मैंने सेलेक्ट किया इसको इतना मैं पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ तो वो रोटेट होगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक क्यों दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड कलर जो है वो ब्लैक लिया हुआ है इसको हम वाइट कर देते हैं और उसके बाद हम रोटेट करेंगे तो वाइट कलर हमें शो होगा ठीक है ए ये देखिए white colour okay so thanks to all of you आपने मेरी वीडियो को इतना सुना और आपने देखा मैं चाहता हूं कि आप आज से थोड़ा पेंटिंग करने की कोशिश करिए और पेंटिंग कोशिश करते हैं आप करने के लिए तो बेशक आप लोग काम कर सक कर सकते हैं आप लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें हमारा एक ऑप्शन छूट गया है जिसमें कि है ए एंड पिक ड्रॉप तो ए और पिक ड्रॉप को हम सेकंड थर्ड चैप्टर में शुरुआत करेंगे इसका आपको बताने के लिए कि इन दो ऑप्शंस का क्या ज़रूरत है और किसी को कोई क्लास आप यूज़ करते हैं और कहीं पर कुछ ऑप्शन आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है तो मैं आपको उस चीज़ के लिए वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकता हूँ बेशक मेरा सिर्फ मेह मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप आगे बढ़ें आप पढ़ें कंप्यूटर जो मैं जानता हूँ जितना मैं जानता हूँ जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ उतना मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा thanks to all of you thank you so much and ये क्लोज ओपन जो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में क्रॉस बटन है इसको हम यूज़ करके दिखाते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है क्लोज हमारा पेंट क्लोज हो जाएगा thank you so much to all of you once again to join my video